Bide honetan egingo dugu eh, problema hau, e, triangelu bateko bi angelu ematen dizkigute, e, A angelua eta B angelua, eta horretaz aparte erdibideko MC, erdibideko e, neurria, irugu milimetrokoa. E, problema hau egiteko kontuan hartu behar dugu proportzionaltasun kontzeptua. Hemen baditut e, triangelu proportzionalak horrek esan nahi du e, beren e, alden artean proportzio berdina mantenduko dela. Hau da, A, C eta A prima C eh, artean proportzio e, erlazio bat baldin badago, erlazio edo proportzio bera mantenduko da B, C eta B prima C e, eh, aldeen artean. Berdina gertatzen da C puntutik, e, e, C puntutik pasatzen den edo zein zuzen, e, zuzenarekin. Adibidez, kasu honetan nik baldin baitut e, eh, MC eta M'C zuzenkiak e, bi zuzenki horiek proportzio bera e, mantentzen dute. Ados, e, aldeen, e, aldeetan gertatzen den bezela. Horretaz aparte, e, bi triangelu hauek proportzionalak dienez, bere angeluak, adibidez A eta prima angeluak, e, neurri berakoa izango dira. Eta berdina gertatuko da B eta B prima e, angeluekin. Hemen baditut bi triangelu ...proportzional horiek begiratu nola azken finean nik hemen aplikatu dut e, aplikatu dana tales da hemen agartzen dira angelu bat kasu honetan angelu zuzena bat baina e, osatzen duten bi eh, lerro zuzena eta paraleloen bidez e, m, satitzen ari naiz e, bi, mm, bi alde horiek ezta ba hor mantenduko dia proportzioak talez aplikatzen ari naiz delako. Bueno, ba, hau egiteko e, egingo dudana izango da e, eh, edo zein triangelu e, eh, marrastuko dut, baina e, angelu hauekin. Beraz, e, hartuko dut eskuaira eta kartagoia eta e, lan egiteko lerroen bidez marrastuko dut hasieran edo zein baina neurri horiek, barkatu, angelu horiek mantentzen. Lerro hontan kokatuko dut, adibidez, A eta B angeluak e, horretarako eskuaira eta kartagoia beharko duzue. E, nere kasuan kokatuko dut A angelua ez zuzenki horren zuzenki horren erpin batean eta beste erpinean ba, kokatuko dut B e, angelua beraz guazen kokatzea behangelua. Eskuaira eta kartagoiarekin apuntutik trazatuko dut berrogeita bost graduko angelua. Beraz, eskuaira eta kartagoiarekin egingo dut eh, berrogeita bost graduko angelu bat. B puntuan trazatuko dut irurogei graduko angelua eskuaira eta kartagoia erabili behar dituzuen, nik nire kasuan badakit badaukat e, eskuaira hau, beraz, irurogei graduko angelua trazatuko dut, Hola. Eta luzatuko dut bestea, errepikatu behar dut kontu zondiarekin. Hora. Bale. Kasu hontan, eraikidet e, triangelu bat, jarriko diot esena. ABC. E, ez da bilatzen ari naizen e, soluzioa, baina badakit e, soluzioa honekiko proportzionaltasuna mantenduko dela. Ados? Beraz, lehenago aipatu dudan bezala, e, nik badakit e, erdibideko guztiak, e, triangelo guztiak proportzionala, honekiko proportzionala, limadia, norabide hau mantenduko dutela. Hau da, MC erdibiketeko guztiak jongo dira C puntutik aurreko aldean e, eh, dagon erdiko punturaino. Beraz, e, kokatu behar dudana erdiko puntua izango da. Eta horretarako erdikaria, bar, barkatu AB erdibitzaia trazatu behar dut, jakiteko erdiko puntua, nun dagon. A puntutik erradio arbitrarekin arku bat trazatzen dut, eta B zentrotzat hartu, gero, eta mantenduko dut erradioa beste arku bat trazatzeko. B arkuen arteko elkar puntua, AB erdibitzailekoa izango da. Beraz, orain, lotzen baldin baitut, elkartzen baldin baitut, bi puntu horiek, zehaztuko dut, AB erdiko puntua, non dagoen. Hola, eta hemen, kokatzen dut, e, A, zuzenkiko erdiko puntua. Jarriko diet izen bat, MC, e, adibidez. Vale. Beraz, lehenago aipatu dudan bezala, badakit, badakit, elkarzuta, barkatu, erdibidekoa, norabide, erdibidekoak norabide hau jarraituko duela. Nola jarraituko dugu? Ba, badakit zein den bilatzen ari naizen erdibideko neurria, irurogei milimetro. Beraz, konpasarekin, C zentrotxat hartzen dut, eta irurogei milimetroko, irurogei milimetro erradioko arkua trazatuko dut, irurogei milimetro edo 6 cm, hemen daukat, arkua. Beraz, badaki bilatzen ari naizen, ari triangeluak, olako erdibidekoa edukiko duela, olako neurriarekin. Hau ja, emaitza bat da, eh, jarriko diot izen bat, kasuntan eh, kasu honetan deituko diot M'C adibidez, Hola. Eta badakit bi triangelu horiek proportzionalak dienez bere aldeak paraleloak izango diela. Beraz, eh, eskuaira eta kartaboia erabiliz, trazatuko dut A, B zuzenkiarekiko paraleloa MC prima puntutik. Hola emaitza bezala e, markatzen dut, izenak ere jarriko dizkiot, hau izango da prima, pina denez larriz, eta bestea B prima izango da. Izango da, B prima. E, ja, bukatzeko markatuko ditut aldeak emaitzarako e, lerroekin eta triangelua a prima c punturaino iritsiko da eta c puntutik b primaraino Beno, hori da emaitza e, eh, edo zein galdera baldin baduzue, galdetura sai eskerrik asko.